Anyways. <laughs> One, two, three. My man on his electric scooter, please fall over. Please fall. Go on, go on, go on, go on. Buckle, buckle. dollars. All right, so you have to stick your finger in here. Ah! <laughs> perfect. Say perfect. Perfect. Say perfect. Perfect. Say perfect. Perfect. Say perfect. it perfect? Ha ha ha ha ha! Nakalimutan na kita! Isa! Dalawa! Dalawa! Dalawa! Dalawa! Sa bawat saglit, handang masaktan, kahit di mo alam. Pupuntahan tayo at samahan niyo ako. Tara, tara, tara! Oh my God! Kakaiba to. Kakaiba siya, guys. Smells like tae. <sighs> tae nga. Confirm, tae siya. Buti na lang, di ko natapaakan. Maya, is it abstract or concrete? So, you choose one, ha? Love, is it abstract or concrete? Concrete po, teacher. Why? Kasi nakawag ko siya. Tayo na lang dalawa! Tayo na lang magsama! Tayo na lang dalawa! Ay pinagpalit, pero di masakit. Alam mo yung masakit, di kami gagraduate! <laughs> spending every day on your own. And here DJ the best. Tanan man na. <laughs>